වල් රේඩියෝ දේක ඒ හින්දම අදමං ඔයත්තක මේ විදිහට කතා කරන්න හිතුවා හැමදාම රේඩියෝකින් ඇහරවාගෙනුයි මේ විදිහට ඔයත් එක්ක මගේ ජීවිතය අදකින් බෙදාගන්න තියෙනක හරි අමුතුයි හරි වෙනස් එහින්දම අද දවසේ මං ඔයත්තක මේ විදිහයට කතා කරනවා පුංචි කාලිදන් ජීවිතය තිබ ලොකුම හේන තමයි කවදහරි දවසක රේඩියෝ චනල්ල එක වැඩ කරනවා කියලා. ඉතින් කොහොම හරි මීට අවුරුදු හතරකට කලින් ලංකාවේ අංකේකේ රේඩියෝ චනල්ල එක ශායෆෙම් එක්ක මට සම්බන්ධ වෙන අවස්ථාව හම්බුණා. ඒක හරි අමුදු අත්දැකීමක් ඒ වගේම තමයි ඉස්සල්ලාම ශයිෆම් එකේ වෙලාව කියලා ඔගල්ලන් එක කතා කරන කරපු දවස ජීවිත කවදාවත් අමතක වෙන්න නැහැ අදට හරියටම අවුරුදු හතරක් ශායෆම් එකට සම්බන්ධ වෙලා ඔයත් එක කතා කරන්න අරගෙන. ඒ වගේම තමයි මේ ගෙවන කාලේ මේ ජොබ් එකේදී ජීවිතේ ගොඩක් අත්දැකීම් අපි ලබනවා ගොඩක් දේවල් වලට මුහුණ දෙනවා. ඒ අතරින් ජීවිතේ අමතකම වෙන්නේ නැති දේ තමයි කවදාවත් අමතක කරන්න බැරි සහ අතාරින්න හිතෙන්නම නැති කාරණාව තමයි ඔයාගේ හම්බ වෙන ආදරේ. ඒ ආදරේ දවසින් දවස වැඩි වෙන්න වැඩි වෙන්න වැඩි වෙන්න කවදාවත් මේ ජොබ් එකෙන් අයින් වෙන්න හිතෙන්නේ නැහැ. සමහර වෙලාවට එලියදම් අහගෙන ඉන්න එලියනම් බලාගෙන ඉන්න ඔයාලට හිතෙන්න පුළුවන් මේක හරි සරල සුන්දර දෙයක් කියලා. හැබැයි ඉතින් මේක ඇතුළට ආවට පස්සේ මේකේ තියෙන දේවල් එක්ක ඒ සරල සුන්දර බව වැඩි වෙන්නේ ඔයාගේ ආදරෙත් එක්ක. ඉතින් අමතක් කරන්න බැරි අත්දැකීම් මේ වගේම තමයි වැරදිච්ච දේවල් බැනුම් අහපු දේවල් සතුටු හිතන දේවල් මේ හැම දේම එක්ක මේ ගෙවෙන කාලේ හරිම අපූරුයි. ඉතින් ඒ හින්දා කවදාවත් මේ තැන දාලයන්න හිතෙන්නේ නැහැ මේ තැන හැමදාම ඉන්න තමයි හිතෙන්නේ ඉතින් හැමදාම සතිය දවස්සල ඔයාට රෑ අටේ ඉඳලා රෑ දහය වෙනක ශා වැල්ගීවැල් වලින් මාව හම්බවෙනවා විතරක්ම මේ සතියන්තේ සෙනසුරාද දවසේ හවස හතරට ලංකාවේ ජනප්‍රියම සින්දු විස්සත් එක්ක ඔයාට මාව හම්බ වෙනවා ඒ ගෙවෙන කාලේ හරි ආදරණීයයි හරි අපූරුයි. ඉතින් ඒ නිසා ලංකාවේ හොඳම සින්දු හැන එකම channel එක Shy FM එක හැමදාම ඔය ආදරෙන් ඉන්න. Magisha!